အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာနာမကိုဟောတယ်ယတ္တကတ္တစီမဟာနာမကုလပုဒ္ဒတပိစဓမ္မသံဝိစန္တိခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့အမျိုးခေါင်းသားမှာအည်ချင်းကရရှိမယ်ဆိုရင်ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်အည်ချင်းကရရှိရမယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခေါင်းဆောင်တွေကိုဖော်ပြထားတယ်အဲဒီမှာ ယတိဝရိညော ခတ္တယတမௌထဝသိတတဖိသိက်သွန်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကဘရင်မြောက်ထားတဲ့ဘရင်ပဲဖြစ်စေမင်းမြောက်ထားတဲ့ဘရင်ပဲဖြစ်စေဘရင်ဟာလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါထိုခေတ်ကအဆိုးတဲ့စနစ်တွေကအမျိုးမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့ယတိဝရတ္ထိကတပိတ္တနိကတပိဋိကတမိဘရဲ့အမွေရ မိဘရဲ့အမွေခံဒီမြို့စားအဖြစ်ရှာလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေဒါလည်းကောင်းဆောင်တစ်ခုပဲသေနာယသေနာပရိကတစစ်တပ်ကိုခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်သူကြီးပဲဖြစ်စေသေနာပရိစစ်သူကြီးပဲဖြစ်ပါစေယတိဝါကာမကာမနိကတမြို့ရွာတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ မြို့တကြီးရွာတကြီးပဲဖြစ်ပါစေယတိဝပုဂ္ဂခာမဏိကတအသင်းဖွဲ့တွေကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေခဏိတော့ဥက္ကဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါစေနောက်ဆုံးရှိဝပဏကုလိတုပစ္စေကဓိပစ္စံကာရန္တိလူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ အကြီးကဲရာထူးပေးပြီးတင်မြောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဟာအသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာလည်းခေါင်းဆောင်ပဲတိုက်ပြည်ခေါင်းဆောင်တာလည်းခေါင်းဆောင်ပဲစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တာလည်းခေါင်းဆောင်ပဲနော်မြို့မြို့တစ်ခုရွာတစ်ခုမြို့ရွာခေါင်းဆောင်တာလည်းခေါင်းဆောင်ပဲတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်လုံးခေါင်းဆောင်တာလည်းခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပန်းသမျှလို့သူတို့ဆိုလိုတယ် အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဟာပြည်သူချစ်သောခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အရေးကြီးတာဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအဓိကထားဟောတာနော်အလိုလျောက်ကပြည်သူကချစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြည်ပြည်သူကချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာအလုံးအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်ဆိုအဖွဲ့အစည်းကစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်စစ်တပ်က မျိုးပြကောင်းဆောင်ဆိုရင်မျိုးပြလူထုကပါတီကောင်းဆောင်ဆိုရင်ပါတီဝင်တွေကဆိုလိုတာအလုံးကကျင့်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျက်နှိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်မှစီလုံးမှုဆိုတဲ့မေတ္တာနှောင်ကြိုးနဲ့တဲမှပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်အချင်းချင်းမေတ္တာသက်ရောက်ပြီးတော့ လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်စိတ်ဓာတ်ဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လို့စိတ်ဝမ်းကွဲနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရားဟာဘာပြောပြောအတေးနဲ့ထားမှာမဟုတ်ဘူးတုံးနဲ့တူမေတ္တာသက်ရောက်နေပြီဆိုရင်ပြောသမျှဟာ ခြေနှံအာရဝယ်ဖြစ်ပြီးတော့အလုံးလက်ခံကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာမေတ္တာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ တူနဲ့တူလက်တွဲဖို့ညီညွတ်ဖို့စီလုံးဖို့ဆိုတာမေတ္တာမပါဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးကွဲနေတယ်ဆိုတာမေတ္တာတူနဲ့တူစိတ်တတ်ခြင်းမတိုက်ဆိုင်တာကိုပြောတာဟိုလိုအေသွေးပြီးသွေးအိုသွေးကွဲတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသွေးကွဲတယ်ဆိုတာစိတ်တတ်ခြင်းမတိုက်ဆိုင်တာတွေကိုပြောတာအဲ့တော့အားလုံးဟာစိတ်တတ်တွေညှိညွတ်နေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ် အဲ့ဒါမှအထီးကဘာလို့လို့ជីវွားတွတ်တဲ့နိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီသုတ္တန်ကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီအလုံးရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ယူတဲ့ဤလေးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာအချက်၅ချက်ပဲပြောထားတယ်ဒါကတော့နမူနာတစ်ခုအနေနဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင် ခေတ်ကာလအလျောက်မဝန်းကျင်တွေကိုချက်ထွင်စဉ်းစားပြီးတော့အခြေခံကြတာကိုမှတ်ယူကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီသုဒ္ဓမဟောထားတာကနံပါတ်1အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မှာအရေးတည်ရှိရမယ်မိဘမိဘတွေကိုဒီခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တလေးတစားထောက်ပံ့တယ်မြတ်မြတ်နူးနူးပြုစုတယ်ဆိုတာမျိုးရှိရမယ်ဒါသူကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာပေါ်မိဘအပေါ်မှာမေတ္တာထားမှုကိုပြောတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိဘမေတ္တာရသလားဆိုမရနိုင်မိဘကမေတ္တာပြည့်နေတဲ့သာသမီတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့နံပါတ်1ကိုယ်နဲ့အနိစ္စဆုံးမိဘရဲ့မေတ္တာ မိဘကိုမိမိအနေနဲ့ဝတရားခြေပြွန်ပြီးတော့အလေးနဲ့ဖြူစုရမယ်လေးစားရမယ်မျက်နှာရမယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါကိုနဲ့အတူတကွနေပေါ်နေဘက်တည်းကဘသူတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တောင်ဘက်မိသားစုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့မေတ္တာကိုလည်းရဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကမိသားစုမေတ္တာရလားဆိုမရဘူး အိမ်မှာစီလုံးကြီးပြုတ်ကွဲနေတဲ့လူအိမ်တော်နေအများကြီးရှိတယ်။ဟောမေတ္တာမရကြဘူး။မိသားစုရဲ့မေတ္တာအိမ်မှာလုံးလုံးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မေတ္တာကြည်ရင်ကြည်သလိုနဲရင်နဲသလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေမိသားစုတွေရဲ့မေတ္တာကိုလည်းရအောင်ကိုကိုယ်တိုင်ကသူတို့အလေးနဲ့ထား မေတ္တာထားပြုစုမေတ္တာထားပြီးတော့ထောက်ပံ့တယ်ဆက်ဆံတယ်ဒါဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကတော့ခိတ္တတမ္မန္တခိတ္တကမ္မန္တတမ္မန္တတပြောဟာရေဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုသုံးထားတာခိတ္တဆိုတာလဲမြေကမ္မန္တဆိုတာလုပ်လုပ်ငန်းခွင်တမ္မန္တဆိုတာအနီးဆိုလိုတာက ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နာနေခြင်းအလောက်ကင်လုပ်ငန်းခွင်နေခြင်းကိုယ်နိုင်ငံဆိုရင်နိုင်ငံနေခြင်းအိမ်နေခြင်းနိုင်ငံလို့ပြောတယ်အိမ်နေခြင်းအိမ်နေခြင်းနိုင်ငံနေ အလုတ်တူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလုံးဟာဆိုလိုတာကဏိခေအမြင်နဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့မေတ္တာတက်ရောက်မှုကိုရအောင်ယူရမယ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနဲ့တက်အောင်ပေါင်းအောင်လို့ပြောတာနော် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနဲ့မေတ္တာရှိနေရမယ်အိမ်နီးချင်းဆိုတာဗမာစကားပုံအတိုင်းပဲနီးတစ်ချက်ချက်တဲ့နီးရင်မတည့်ကြတာတွေကရှိတယ်လေတော်ကြပေါ်လာလိုက်ကျူးကျော်တယ်ဆိုပြီးတော့စကားများကြရံဖြစ်ကြတော့အိမ်နားနေချင်းဆိုရင်ဟိုတစ်ဖက်အိမ်ကခြံချဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီဘက်ကရံဖြစ်ပြန်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အိမ်နားနေချင်းမှာ မေတ္တာတက်ရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကောင်းအောင်ပဲသူ့ဘက်ကလည်းကောင်းအောင်နှုတ်နှုတ်ဝတရားချေပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒာနိချင်းကောင်းနေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအိန္ဒာနိချင်းကောင်းဖြစ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲတဲ့ကိုကိုရန်စပြီးခေါင်းဆောင်ကောင်းဟာကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်အိန္ဒာနိချင်းနေနဲ့တဲ့အောင်ဆင်ပြေအောင်နေထိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုကတော့ ဓလေ့ထုံတန်းဆက်လာ tradition လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေပေါ့ရှေးရိုးဆင်လာလူတွေကအများသောအားဖြင့်နတ်ကိုးွယ်တဲ့အဆင့်ကလာခဲ့ကြတာတွေများတယ်အဲ့တော့ရှေးရိုးဆင်လာပူဇော်ပွဲကိုခံယူတဲ့နတ်တွေရှိကြတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းဆိုရင်အိမ်တွေမှာအုံသီးဆွဲကြတယ်ပူဇော်မှုလေးတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့ဒါနတ်ပူဇော်တာဟာနတ်ကိုးွယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะ နတ်ကိုးကွယ်တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကအလေးထားတယ်ဟိုကျွေးမွေးတယ်ပေးကမ်းတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးရောက်တယ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာတော့သူပြောသမျှအကုန်နှုတ်တာပေါ့သူစကားပဲအကုန်နားထောင်တယ်ဆိုတော့မှကိုးကွယ်တာဆိုပါစို့ကိုယ်အိမ်ဧည့်သည်လာလို့ရှင်ဘယ်သူပဲလာလာထမင်းတန်ထမင်း ကော်ဖီတန်ကော်ဖီဆိုပြီးအဲ့ခဏကြတာအဲ့ဒီအဲ့ခဏလည်းပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာပဲဟောစပြီးကိုယ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုကိုကအခန့်နဲ့ကြွေးမွေးတယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိုမမြင်ရတဲ့နတ်တွေထုံနှံစင်လာလုံနေတဲ့နတ်တွေရဲ့မေတ္တာကိုလည်းရယူအောင်ဝတ္တရားမပြတ်နေနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဝတ္တရားမပြတ် သူတို့ကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ပူဇော်နေရချပူဇော်မှုကိုပေးရမယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူဆိုတာတရဝါဆိုတာတရိษံကအစပဲစဉ်းစားကြည့်နေခွေးတောင်မှပဲကိုကနေမေတ္တာရှိပြီးတော့သူ့ချွေးတယ်မွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ပေါ်မှာသူမေတ္တာတက်ရောက်တာပဲနော် မေတ္တာသက်ရောက်တယ်အဲ့တော့တရိษံကောင်တရိษံကတော့မှပဲအမတန်ရိုင်းပြတဲ့ကြားကြီးတွေအားစာနော်ချင်းသေးတွေအားစာပွေးထားကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဟာကိုကမေတ္တာသက်ရောက်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်သူတို့မေတ္တာအပြန်လာတော့လာတာပဲအလုံးလာအဲ့တော့လူတွေဆိုပဲမလာပဲရှိမယ်ကိုမမြင်ရတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုကိုယ်ကိုမေတ္တာတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရမှာပဲနော် မြင်ရတဲ့တတ္တဝါရှိသလိုမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာကိုငါ့ကိုအလေးပြုတယ်ငါ့ကိုမေ့မထားဘူးပြစ်မထားဘူးဆိုပြီးသူတို့လည်းကြည်နှက်မှာပဲလေတာအဲ့ဒီကြည်နှက်မှုရအောင်မမြင်ရတဲ့သတ္တဝါဖြစ်တဲ့နတ်တည်းရဲ့ကြည်နှက်မှုကိုရအောင်ဒီမျက်နှိုးချင်းပူဇော်ခြင်းဆိုတာလုပ်ရမယ်လို့ ပူဇော်တယ်ဆိုတာပေးတာကဏ္ဍကိုပြောတာပဲနော်ဗမာစကားမှာတော့ပူဇော်တယ်ဆိုရင်ဒီကွယ်လွန်မှုဖြစ်တယ်မှန်တော့ကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုကော်ဖီတိုက်တာဒါကော်ဖီနဲ့ပူဇော်တယ်လို့သုံးလို့ရစပေးရနော်ပူဇော်တာပဲဒါလည်းပူဇော်တာအဲ့ဒါလို့ပေကဏ္ဍပူဇော်တာမျက်နှာမှုကိုပြတာတွေဟာသူစီကမေတ္တာကိုရလာတာပဲ အချင်းချင်းပြန်ပြန်မေတ္တာရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတုဆိုးပဲဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းမေတ္တာတက်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ဟာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အနေအထားတစ်ခု ထောက်ကူဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စာပေထဲမှာသုံးတဲ့စကားလုံးကတမနာဖြစ်မနာလို့သုံးတယ်ခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပဲပြောလို့ရမှာပေါ့နော် ဘာသာရေးဆရာတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စုကြီးနှစ်ခုရှိတယ်ပထမအုပ်စုကပြမနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပြမနာကတို့ကတော့မကောင်းမှုတွေကိုမျောမယ်မကောင်းမှုတွေကိုဆေးကြောတတ်စင်မယ်ဆိုရင်အိမ်အောင်ပြုတဲ့လူဘဝမှာလူလောကမှာမနေဘဲနဲ့ရေသေးရဟန်းဟုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်မကောင်းမှုကိုမျောတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ အဲ့ဒါဗျမနာအုပ်စုနောက်တစ်ခါဗျမနာအုပ်စုတွေအချင်းပြက်လာတာကိုအချင်းပြက်ရုံမကသူတို့ကဗျမနာလူမျိုးတွေသာလင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကမကြည်မနှက်ဖြစ်လာပြီငါတို့ကမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေငြိမ်းအောင်ကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါပေသမေးတီတီသမနောဆိုတဲ့သမနာအုပ်စုတစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ် ဘာသာရေးကိုင်းနှစ်ကိုင်းပေါ်လာတာအဲ့ဒါကိုသမဏအုပ်စုနဲ့ပြမဏအုပ်စုသမဏပြမဏမူဗမန့်လို့ခေါ်တယ်အုပ်စုကြီးနှစ်ခုပေါ်လာဒါရှေးခေတ်ကဘာသာရေးအုပ်စုနှစ်ခုပဲကောင်းနေတိုင်းပဲဘာသာရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဖျားတရားလုပ်ကိုလုပ်တယ်စီဝါရေးလုပ်ကိုလုပ်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေကြတဲ့အကျင့်ကောင်းနေထိုင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း ရှုသေးရမယ်မျက်နှာရမယ်လေးစားရမယ်ပေးကန်ထောက်ပံ့ရမယ်ခေါင်းဆောင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်လို့ရှင်မိဘတွေကိုပေးကန်ထောက်ပံ့ရမယ်မိသားစုနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပေးကန်ထောက်ထောက်ပံ့ရမယ်အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေအိမ်ကြီးချင်းအရက်တွေအားလုံးကိုကိုတတ်နိုင်သမျှပေးကန်ထောက်ပံ့ရမယ် တတိတစားဆက်ဆံရမယ်မမြင်ရတဲ့နတ်တွေကိုလည်းပေကံထောက်ပံ့ပြီးတော့လုံနေကြထုံနှံ့ဆင်လာမဖြစ်လုံရမယ်ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲပေကံထောက်ပံ့ပြီးတော့အလေးအမြတ်ပြုရမယ်လို့အဲ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာချီးပွားတိုးတက်မှာပဲလို့ထီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ ယတကတ္တစီမဟာနာမကုလဗုဒ္ဓတပစ္စဓမ္မာဘယ်ကောင်းဆောင်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပ်ပြည်ကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေပါတီကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေစစ်တပ်ကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေကုမ္ပဏီကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေအသင်းအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေရက်ွက်ထဲမှာကနေခေပရာဟိတကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေဟာ အခုလို့အလွာ အသီးသီးကမေတ္တာတွေရထားလို့ရှင်အဲ့ဒီအလွာအသီးသီးကသူ့ကိုကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းဆူတောင်းနေကြမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဆူတောင်းကြစိရန်ဇီဝသက်ရှိပါစေဒီကပါယုံပါလိဟိအသက်ကိုရှေးစွာထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါစေဆိုတာကျမ်းပါပါစေသက်ရှိပါစေကျမ်းပါပါစေလို့ သူ့ပေါ်မှာဒီမေတ္တာစိတ်တွေရောက်နေကြတယ်လို့ဆိုတယ်အခြေခံအဖြစ်အလုံးရဲ့မေတ္တာကိုရတော့အလုံးကသူ့ကိုကောင်းတဲ့ဆုတွေတောင်းကြတယ်ကောင်းတဲ့ဆုတွေတောင်းပြီးအသက်ရှိပါစေကျမ်းပါပါစေလို့အလုံးရဲ့မေတ္တာကို ရရှိထားတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီအလုံးရဲ့မေတ္တာကိုရရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တူပြည်သူချစ်တော်ခေါင်းဆောင်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အလုံးရဲ့အဲ့တော့အလုံးရဲ့မေတ္တာကိုရတယ်ဆိုတာ ရာခိုင်နှုန်း100%တရားရာခိုင်နှုန်းမေတ္တာရတဲ့လူလောကမှာရှိသလားဆိုမရှိနိုင်မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ100%မရဘူးသို့တော့ကိုယ့်ဘက်ကမေတ္တာမပြတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကိုယ့်ဘက်ကမေတ္တာမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ့်ဘက်က100%ဖြစ်ပြီမယ်နောက်ဘက်တခြားဘက်က100%ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် ကိုယ့်ဘက်ကတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ရတယ်သူများဘက်ကတော့ကိုယ်ကြိုးစားလို့မရနိုင်ဘူးကုန်လုံးဖះတော့မရဘူးလို့ဆိုသို့တော့ကိုယ့်ဝတရားနဲ့အညီအလုံးရဲ့ချစ်နှက်မှုကိုရအောင်တရားမျှတမှုနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဆိုတာထီတုတ်တန်ရဲ့အထီးကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟာနာမကိုဟောတာ မဟာနာမဆိုတဲ့လက်ဆွေကောင်းဆောင်တစ်ယောက်ပေါ့သူကမဟာနာမဆိုတာတာဂဝေမင်းထဲမှာလည်းဒီနာမည်ရှိတယ်လက်ဆွေမင်းထဲမှာလည်းပဲဒီနာမည်ရှိတယ်ဒီတာမန်တထေးတကြွယ်ထဲမှာလည်းပဲဒီနာမည်ကရှိတယ်နာမည်တူတွေပေါ့အခုကလက်ဆွေတဲကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မဟာနာမကိုဒီချင်းကရရဲ့နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှာပဲဘယ်တော့မှမဆုံးယုံနိုင်ဘူးလို့ မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိကုမာရကတုတ်တန်ကိုဟောတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ဟာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တုတ်တန်လေးတစ်ခုပဲလူဆိုတာအဓိကနံပါတ်1မေတ္တာရမှအလုံးရဲ့မေတ္တာရရှိပြီဆိုလို့ရှင်လုပ်ငန်းကင်တာတွေပို့လို့ပို့လို့အဆင်ပြေလာပြီးတော့ချီးပွားတိုးတက်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ် တော့ជីវဝတုတ်တက်မှုကြတော့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်သွားတယ်ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညီညွတ်ရေးမေတ္တာခိုင်မာရေးအတွက်ဒီအချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားအဓိကဟောတာဟောပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရှိရမယ့်အရေးချင်းတွေကရှိတယ်ဘုရားဟောကြားတဲ့အဆုံးအမတွေထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အရေးချင်းတွေဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာမဲ့ဒီနာဂကုံ6ပါးတို့ခမဇာဂရိယုဋ္ဌာဏတန်ဝိပါကောတရိခဏခုခေတ်တော့နာယကနာယကလူကြီးတွေဆိုအကြံပေးတဲ့ရောက်သွားဥက္ကဋ္ဌဆိုမှဒါဥက္ကဋ္ဌရဲ့အရေးချင်းလို့ပဲပြောမှာပဲเนาะဥက္ကဋ္ဌတွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အရေးချင်းဟာဒီ6မျိုးသူတို့တတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုလိုတယ်နံပါတ်1ကဘာတော့ဆိုရင်သိခံစိတ်ရှိရမယ်သိခံတယ်ဆိုတာဟာထက်ခနဲ့ရှိ စိတ်ဆိုးတာတို့အာနာပြတာတို့မလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါတော့အပြင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားလို့ရှင်ငါတကောကောလာတတ်တယ်သိခံစိတ်ကယော့နေလာတတ်တယ် အောက်လူတွေရဲ့အမှားကိုသိမခံနိုင်တာလေဒါသိခံစိတ်မရှိတာလို့ပြောတယ်တစုံတယောက်ကကိုယ်ဝေဖန်လာရင်လည်းမခံနိုင်တာဝေဖန်တာလည်းခံနိုင်ရမယ်စိတ်ဆိုးစရာကြုံလာရင်လည်းပဲသိခံနိုင်ရမယ်ကိုယ်တက်ရိုက်ဆဲလာရင်ခုခေတ်ဆိုဆဲတဲ့လူက Facebook ကလည်းဆဲတာပဲလေကိုရှိမဆဲရဲလည်းဘေးကနေဆဲတာတည်းရှိတယ်ဘာပဲဆဲဆဲဒါကိုသိခံနေဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်က ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မနေဘူးသူကြိုက်တာပြောပါစေနေလိုက်တဲ့သဘောပဲနော်ကိုကဒီအတွက်စိတ်ထဲမှာအနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် နေတာကိုသိခံတယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကတေးမှတ်ပြီးတော့အဲတကွေးကြတွေ့မယ်ဆိုရင်တေးမှတ်လို့ရှင်ဒါသိခံတာမဟုတ်ဘူးသိခံတယ်ဆိုတာပါမမှတ်သားပြီးတော့မထားပဲနဲ့ပြောသမျှတွေကိုအောင်ဤထားပြီးတော့ကိုလို့တင်တာကိုဆက်လက်လုပ်တယ် အဲ့ဒါကိုခမာလို့သိခံတယ်လို့ခေါ်တာဇာဂရိယဆိုတာခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိုးကြတက်ကြွမှုရှိရမယ်နိုးကြတက်ကြွမှုဆိုတာခေါင်းဆောင်ဟာအမြဲတမ်းအလတ်ဖြစ်နေရသူများတဲ့ခက်ရှိပြေးတဲ့အမြင်တွေတို့ဘာတွေတို့ရှိနေဘူးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်ဟာတက်ကြွနေရမယ်ဥဋ္ဌာဏလုံလဝိရိယရှိရမယ်သူများတဲ့နှစ်ဆသုံးဆကြီးမားတဲ့လုံလဝိရိယ တန်ဝိဘာကကိုတယောက်တည်းမသုံးဆွဲပဲနဲ့မျှဝေပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိကိုအကြောင်းနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့သူများအကျိုးကကြည့်ရမှာလို့ဆိုလို့အလုံးကိုမျှတာတဲ့အကျိုးကြည့်ရတရားဆိုတာခေါင်းဆောင်ဆိုတာနောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာမေတ္တာထားမယ်အကျဉ်းနာထားမယ်မေတ္တာဆိုတာသူ့ကိုကောင်းစားစေချင်တာမေတ္တာအကျဉ်းနာဆိုတာကရုဏာတရားထားတာ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတရားလို့တင်ပြောလိုက်တော့မေတ္တာကရုဏာကိုအဓိကထားတာမုဒိတာပွားဖို့လည်းပဲအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတခါတရံခေါင်းဆောင်အရေးချင်းနဲ့နောက်လိုက်အရေးချင်းကကောင်းလာလို့ရှင်အိတ်တာဖြစ်တတ်ပြန်တယ် jealousy ဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့လေလိုတယ်ခေါင်းဆောင်ဟာအိတ်ခဏတဲ့လုပ်ငန်းကင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲမပြတ်စစ်ဆေးကြည့်ရှုနေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ် အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်နိုင်ကဥက္ကဋ္ဌတို့ပြည့်စုံရမယ့်အရေးချင်းတွေဒါမှကြီးပွားတိုးတက်မှုခုနကအခြေခံကအလုံးရဲ့မေတ္တာရပြီရတဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာမယ်လို့သူဆိုလိုတယ်နော်ဒါတွေလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါစီယုံရည်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သင်္ဃာဝတ္ထုတရား၄ပါးဆိုတာရှိတယ်သင်္ဃာဆိုတာစုစည်းတာချီးမြှောက်တာ တစ်ဖက်သားရဲ့ဒီတစ်ဖက်သားကိုချီးမြှောက်ပြီးဟိုစီယုံပေးတဲ့မှန်ကန်တဲ့စီယုံစီယုံမှုလို့ဒီလိုဆိုနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီသင်္ဟဝတ္ထုတရား၄ပါးဆိုတာအလုံးမှာတိတ်အရေးကြီးတယ်မိသားစုဟာဒီ မိသားစုဆိုတဲ့အစပြီးတော့ဒါအစည်းအရုံးလေးတစ်ခုပဲအဖွဲ့အစည်းအသေးလေးပဲမိသားစုဆိုတာပင်မအဖွဲ့အစည်းလေးပဲနောက်တငယ်ချင်းပေါင်းသေးဒီလိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှမဟုတ်တငယ်ချင်းဆိုရင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ချားမှာဒီစည်းရုံးရရှိရဒီစည်းရုံးမရှိရင်ဒီတငယ်ချင်းဟာအခုတွဲတော့ကြကွဲဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်တော်ဘက်ကလည်းတူတူပဲသင်္ကဝတ္ထုတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံ အဲကဏိခေမှာတော့သင်္ဃဝုထုတွေအားနဲ့လို့လားမသိဘူးကဏိကွဲနှပြန်ကွဲကဏိတွဲပြီးနှပြန်အကြကွဲသွားကြဗျာအဲ့တော့အခြေခံတွေလုံလောက်မှုမရှိတာလို့ဆိုအောင်လူဆိုတာတူတဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေလာလို့ရှိရင်စီယုံရေးတရားသင်္ဃာဝတ္ထုတရား၄ပါးကို ကိုယ်တိုင်ကမမိမတုံကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်1ကပါတော့ဆိုရင်ဒါနပေးမှုကမ်းမှုဟာကောင်းတဲ့စီယုံရေးတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘာပေးရမှာတော့လို့လူတွေကတော့တွေးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်လူရရှိကိုကပေးသွားတာပဲလေလက်ဆောင်ပေးစရာရှိတယ်လက်ဆောင်ပေးတာနယူးယားဆိုနယူးယားလက်ဆောင်ပေါ့ခရစ်စမတ်ဆိုခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လက်ဆောင်လေးတွေပေးတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းစည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတာပဲအဲ့ဒီလေးပေးကပ်မှုတွေဟာလူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစီယုံမိတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပေယဝိဇ္ဇာစကားပြောတဲ့အခါမှာသိအရေးကြီးတယ်မောက်မောက်မာမာဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တစ်ဖက်သားနှဝင်ချုံအောင်ပြောတတ်ရမယ်နော်စကားကိုချိုချိုသာသာပြောတတ်ရမယ် အဲ့ဒါဘယဝိဇ္ဇာလည်းစီယုံရေးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကတော့အထစရိယာသူ့မှာကိစ္စဝိစ္စလှုပ်ရှားတွေပေါ်လာလို့ရှင်ကိုကိစ္စလို့သဘောထားပြီးဝိုင်းကုညမနေစင်းရအောင်အဲ့ဒါလည်းစီယုံရေးတစ်ခုပဲအာသူ့လှုပ်တော့ဝိုင်းလှုပ်တယ်ငါလှုပ်ကြရင်ဒီကောင်ကယူမဆိုင်ဘူးမအားလို့ပါဆိုပြီးတော့ရှောင်ထွက်မသွားသူ့လှုပ်လဲဝိုင်းလှုပ်တယ်ကိုလှုပ်လဲဝိုင်းလှုပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတမာနတ္တတာ ဆက်ဆံပြီဆိုရင်ကိုနဲ့ဓာတ်နုထားဆက်ဆံဘယ်တော့မှလုတ်တောင်းမလုံးနဲ့လို့ပြောတာနော်အထင်မြင်သေးတာမျိုးနဲ့ဆက်ဆံမိသွားလို့ရှိရင်ဒီလူကရေထဲမှာခုသွားအဲ့ဒီကလေးမေတ္တာပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာရဲ့စလုံးစခုတွေမဖြစ်စေအောင်အမြဲတမ်းကိုယ့်အောက်ကလူပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေကြတဲ့လူပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မထားဘဲနဲ့ ဆက်ဆံမှုဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့တမနာတတာ ကိုယ်နဲ့တဏှုထားပြီးဆက်ဆံရမယ်ကိုယ်အရေးချင်းမျိုးရအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုလိုတာကိုယ်နဲ့ဓာန်တူ အနေထားမျိုးရောက်လာတည်ထအောင်သူ့ကိုမြင့်တင်ပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လာမေတ္တာရတဲ့အပြင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်အလုပ်တွေကတော့ဒီသင်္ကာဝတ္ထုတရား၄ပါးပဲဒါအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားတာတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ရှေးခေတ်ကတော့ monarchical system ဧကရာဇ်ဘုရင်စနစ် oligarchy system ဆိုရယ် တပါတီတလူလူမျိုးတစ်ခုကနေအုပ်စိုးတဲ့စနစ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲပါတီကအုပ်စိုးတဲ့ဆိုရင်ဒါအိုလီကာကီ ပုံစံမျိုးပဲဘယ်ဟာနဲ့ပဲအုပ်စိုးအုပ်စိုးဘယ်စနစ်နဲ့ပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ဒီရည်ချင်းတွေဒီလောရမယ့်ကိစ္စတွေကတော့ထူထူပဲသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးလိုက်ပြီးတော့စီယုံရည် ရှိနေဖို့အမတမလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါရှိနေမှခုနကပြည်သူတို့ရဲ့ကောင်းသော ကောင်းသောဆုတောင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်တက်ရှိပါစေကျမပါစေအားလုံးကကျေနပ်နေကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းတာခံရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်အဲ့ဒီကြမှာချီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာမင်းကျင့်တရား10ပါးဆိုတာငါတို့ကမင်းမှမဟုတ်တာကျင့်စရာမလိုဘူးလို့မအောင်မေ့လေနဲ့နော်မင်းဆိုတာ စနစ်အရာမင်းကိုဗဟုပြုပြောတာကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုကလည်းမင်းဖြစ်နေမှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုကြီးခဲ့ဆိုကိုမင်းပဲကိုယ့်ဖွဲ့စည်းမှာကိုကြီးခဲ့ဆိုရင်ကိုမင်းပဲအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာဇဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့မင်းကြီးတရားတွေတဲ့ကိုလုံးလုံးရမယ်လို့ဒီဒါလုံးရမှာဒါငါတို့ကမင်းမမဟုတ်တာဒါလိုက်ဆက်မလုပ်ဘူးလို့ဒီတို့သွားပြီးတော့အမြင်မဆောင်နဲ့နော် ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆိုတာဒါလောက်ရမယ်နံပါတ်1ကဌာနပေးတာကမ်းတာဟာဒီအချင်းချင်းပေးကပ်မှုတွေတွေကအလွန်အောင်မြင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲကြည့်လေလူမျိုးတွေမကြည့်နဲ့ကိုယ်အချင်းချင်းတွေမကြည့်နဲ့ဟိုနိုင်ငံကနေကိုယ်နိုင်ငံကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုအဲနိုင်ငံကထောက်ပံ့တဲ့နိုင်ငံမျက်နှာရတာပဲလေရတယ်မေတ္တာရှိတယ် သူဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်နေလွယ်လွယ်ကူပေးတာဒါနပဲအဲ့ဒါကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့နေကူညီတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကိုလိုအပ်နေတာကိုကူညီမှုဆိုတဲ့ဒါနဟာလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါနလေးတစ်ခုနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမပြီးဘူးလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမှုလိုတယ်သီလပြိဿာကဒီစွန့်လွတ်အနိနာခံမှုတွေရှိရမယ် အစ္စဝယူသားမှုဒါကတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပဲမယုံမသားလုံးလို့ခံလိုက်ရတဲ့လူဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တက်တလုံးဆက်ဆံမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအစ္စဝယူသားဖြောင်းမရမယ်မတ္တဝနုညံ့တယ်ဆိုတာဟိုပြောညံ့တာနဲ့သွားမရောနဲ့နုညံ့တာဆိုတာမာနခက်တတ်မှုဒေါသခက်တတ်မှု မရှိတာကိုပြောတာเนาะ နုညံ့တယ်ဆိုတာပျော့ညံ့တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့တဲ့လူကတော့အသုံးမဝင်ဘူးတော့ဒီနေရာမှာနုညံ့တယ်ဆိုတာပြောဆိုဆက်ဆံမာနတွေနဲ့မာနကြီးပြီးတော့ခက်ထန်တဲ့ဟာပြောလို့ဆိုလို့ဆွေးနွေးလို့မရတာမျိုးကအဲ့ဒါခက်ထန်လူလို့ခေါ်တယ်ပြောလို့ဆိုလို့ရှင်းပြလို့တက်ခန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါမတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်နုညံ့မှုနော်နုညံ့မှုပျော့ပြောင်းမှု ပြည့်ပြည့်မှု ရှေ့ရမယ်လူဟာလာမပြောနဲ့ငါပြောတဲ့အတိုင်းနားမထောင်ခြင်းမှုဆိုပြီးတော့လွတ်ခတ်တာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပြည်လည်မှုရှိရမယ်မတ္တဝတပဆိုတာကိုကိုတိုင်းကိုကဒီချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေထိုင်ပြီးတော့စံပြအဖြစ်နေထိုင်နိုင်ရမယ်အကောဓာထက်ကနေရှိဒေါသထွက်တာမျိုးမလုပ်အောင် ဒေါသမထွက်ရအောင်မွေဟောက်တယ်လို့မထိလိုက်နဲ့ထိလိုက်ရင်ပပြင်းထောင်ပေါက်မယ်ကိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်เสียဘူးတဲ့ရှူတိုင်းမလုံးရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ကိုဒေါသကိုပြင်မထွက်เสียအောင်အဝိဟိန္ဒဘသူကမှညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အလုပ်မျိုးမလုံးရဘူးခန္တီသူများဆဲတာပဲဖြစ်စေအတင်းပြောတာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာအောက်ဤသိခံနိုင်ရမယ် အဝိရောဒနာကိုချင်းချင်းထဲမှာဆန့်ကျင်ဘက်တွေမလောက်ရဘူးမဆန့်ကျင်အောင်နေတိုင်ရမယ်ဆိုဒါမင်းကျင်တရား၁၀ပါးလို့ခေါ်တယ်မင်းနေတာကျင့်ရမှာမဟုတ်မင်းကျင်တရားပြောတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးပဲခေါင်းဆောင်မှန်သမျှဒီအခြေအနေတွေကိုကြည်ကြကြကိုအထုတ်နိုင်လို့ရှိရင်ပြည်သူချစ်သောခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာသိချတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လေသဝီကုမာရကတုတ်တံမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကအရေးကြီးနေတာလဲခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်လိုက်ရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောတဲ့ပြောလေးဆိုလေးရှိတယ်ရေးသားထားလေးရှိတယ်ဆုံးမစကားတွေရှိတယ်ရှေ့ဆောင်နွားလာ ဖြောင်းမြောင်းသွားကနောက်နွားတက်တိုက်ဖြောင်းမြောင်းလိုက်၏ ဆိုလိုတာခေါင်းဆောင်ကောင်းလို့ရှိရင်နောက်လိုက်တွေကောင်းလာကလေးခေတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းရှိရင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းနေခေါင်းဆောင်ကောင်းရှိဖို့တဲ့နောက်လိုက်ကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာကြပြန်တယ်။မှန်တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းလို့ရှိရင်နောက်လိုက်ကကောင်းလာမှာပဲသိကြတယ်။အဓိကတော့ခေါင်းဆောင်ကိုပဲအဓိကထားပြောတယ်ရှေ့ဆုံး။အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားကြည့်။ဖမာစကားဟာဘယ်ကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့ပြောတာတော့ရှေ့ဆောင် နွားလာဖြောင်းဖြောင်းသွားကနောက်နွားတက်တိုက်ဖြောင်းဖြောင်းလိုက်ဤဆိုတာဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပါဠိစာပေမှာအရမိကတုတ်တန်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကလာတဲ့စကလုံးပဲဒါဂုံနံစေတရမနနံဥဆုံခိစတိပုံငောတဲ့နွားအုပ်ကြီးတအုပ်ဟာတရားရွှေ့သွားကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်နွားကြီးက လမ်းဖြောင်းဖြောင်းသွားလို့ရှိရင်တဲ့တဗ္ဗခာဝီဥဇုံကိစ္ဆန္တိနိတိဥဇုံကတိတတိသူဖြောင်းဖြောင်းသွားလို့ရှိရင်နောက်ကနွားအောက်ကလည်းသူ့နောက်အကုန်လိုက်သွားကြတယ်။ဟောဒါစီဖာရီတို့ဘာတို့ကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုရင်တော်ရင်တရိษံတွေတောင်မှပဲခေါင်းဆောင်နောက်လိုက်ကြတာလေအကုန်လုံးသူသွားရအကုန်လိုက်ကြတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာအနေနဲ့ဟောတာ ဟောချင်တာကဘာတော့ဆိုအေဝမေဝံမနုဿေတုယောဟောတိတိဋ္ဌတမတော်တဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအချီးအမြတ်လို့ခေါင်းဆောင်တင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဥက္ကဋ္ဌတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌလို့ဆိုရက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ သောတစေဓမ္မစရေတိပခေဝဣတရာပစာသောတစေဓမ္မစရတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဥပဒေကိုလေးစားတယ်မြတ်တာတယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လူတွေကလည်းပဲတရားဥပဒေလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာသူကိုယ်တိုင်ကမမြတ်မတ ဥပဒေမလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမမြဝတ္တမလေးစားဖြစ်လာမှာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကတရားကိုအလေးအမြတ်တရားလမ်းကြောင်းတိုင်းနေထိုင်တယ်သူကတရားလမ်းကြောင်းတိုင်းနေလို့ရှိရင်ပခေဝဣတရာပစာသူနောက်လိုက်တွေပြောစရာမလိုတော့ဘူးသူကျင့်တဲ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကြတယ်တပ္ပရတ္ထံဒုက္ခသေတိတဏ္ဍာန်လုံးတတိုင်းပြည်လုံးဟာချမ်းသာတယ် အဲ့တိုင်နေတနိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံပြည်လုံးဟာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီရာဇာစေဟောတိဓမ္မိကောတဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်ကတရားနိလန်အတိုင်းဥရိစိကံနဲ့အညီနေထိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဟာချမ်းသာပြီးတော့ကြီးဝတိုးတက်လာဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာကိုယ်ကိုယ်ယုံတက်တက်ဘာသာတရားဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး တိုင်းပြည်ထူထောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတရားဟာအရေးကြီးတယ်နေ့စဉ်ဘဝจิตသုံးတန်လည်းပဲဒီတရားတွေအရေးကြီးတယ်လူတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာလူတွေဘဝမှာအလုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ကြီးပဲထင်းနေကြတယ်မှားတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလမ်းဆုံးမနိုင်ကိုပြောတာမရောက်ချင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းလူဘဝမှာချမ်းသာသာနေနိုင်မှုအကျင့်စဉ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ် လမ်းမျိုးစုံကိုညွှန်ပြနိုင်တဲ့တရားဒီဘဝကောင်းကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်နောက်ဘဝကောင်းကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်နှစ်ဘဝလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးပေးနိုင်တယ်တန်တရားကလွတ်ချင်ပြီဆိုရင်လည်းပဲလွတ်တဲ့နီလန်းကိုကျင့်ဆောင်မှုဟောပြောထားတာဖြစ်တယ်